Selamat sore, kita ngopi. Merokok. Samsung. sore waktu kita mantap rokok buat teman-teman yang belum merokok silakan merokok belum ngopi ngopi ngopi udah mau habis kegiatan sehari-hari nggak ada ngopi ngerokok ngopi ngerokok ngopi ngerokok ah, mantap pokoknya nyos Okay, Luke. 闷的。